Znači, ovo je ovaj tip napada, to je Joko me muči s ove strane. Hvala. E sad, a, ono što niste dobro videli kada sam ja pokazao, vi kada se pokrenete, prvo ovu ruku stavite ovde, pa onda stiže ova ruka. A, ne zaboravite, a, pošto mu prilazim, lagano samo, a, može da bude i ovo da mi sad udarite u drugu da vidite. To znači, a, moram da uradim jedan atemi, e, to jest ova ruka koja je bila kod zadnje noge, ona prva stiže ovadano sam. Znači ja stižem, idem, uklizavam prednjom nogom, zadnjom nogom i idem ovo. U momentu kad je ovo, opustim i moje telo priđe. I sad vidite ovo. Idemo dalje, evo. I sad priđi. E sad, dalje. Pošto ova ruka je, ide ka meni, da me slučajno ne bi zakačio, posle ovoga moja ruka drži ovako. Ja sam prišao, ova ruka drži ovako i ovako, tako da preklopim, znači moj lakat je, ja sam očušen dole, a ja sam sad daleko da biste videli, znači ovaj lakat je dole, šaka je preklopljena preko njegovog bicepsa, tako da on ne može sad, može da ide ka meni. U toj poziciji moje telo se nalazi ovdje. Znači prvi deo je ovaj, skroz lagano. Da znam. Pravite. Pa, kad se desi ovo, odmah morate kao da ste se odbili od njega da odete nalazi. Van, van uh, njega. Gledajte, posle ovoga je ovo. Ova ruka gura tu ruku dole, ova druga ruka hvata tako što palac stane na dno noža, kako bi ovako. Ovako. I sada ova ruka naravno to gura pravo dole i ovo prolazi između vas. Ovde, znači, držite već palac na dnu noža. Ova ruka ovako pomaže tok, ova ruka ovako pomaže tok i sve uvrćem da on ne bi mogli, ne bi možda ideš mi. Ajde, lagano skroz, gledajte. Jedan. Da li vidite poziciju? Druga strana. Jedan. I ovo. U ovoj poziciji uh, vi ste spremni da uđete dođe ovde i ova ruka ovde. E, telo vam ide tamo, ali ne idu vam i ruke tamo. Zašto? Zato što prvo on ovde može da savije lakat, sad me udari, ne, ne, ma evo, ne, me ovako, pa me onda i navode ovako. Razumete, ali? Kada uradite, znači kada uđete i kada izađete, ja se vratiti ovamo, pozicija je ova, to jest njegova ruka ima tok tamo. Ova ruka, rekao sam, ovako pomaže tok tamo, ova druga ruka uvrće i ovako pomaže tok i moj kuk radi ovo, s tim što je moj palac ovdje. I sad, ovo sve i dalje ide tamo, a ja ulazim u štiku najmu. Nemoj ja padaš da te ne bazi. Jer razumete? Znači, gledajte, nije ovo, nego je ovo, sad ono koje će vidi negde, Sad ne može vidjeti ide. Da Sad je mogu ovako vidjeti. Sećate se, ova ruka drži uh, ovako, palac na dnu noža. Ova ruka drži ovako. Pokrenuli ste se u mestu u formi uh, znači stojite u formi druga sa podignutom petom da biste mogli da oknete kuk i sada šifonage, znate šta je, jel? Ja? Da, da objašnjavate i e, dok ovo pada, ovaj nož prolazi pored vas. Uzmete nož. Znači, gledajte, kada uđete, držite nož, kad kada da uđete i da okrenete se, ali vidite, odavde, ovo je ovako, ovo je ovako, i sad, pošto sve pada, dešava se. Pravite. Sa ulaskom Mirivi u završnici, ili mi znači da uđem zadnjom nogom, da stanem na prste jaskučiće prstiju i ne spustim petu, da bi se brzo okrenuo ovako. Ne spustim petu zbog ritma. Ako spustim petu, ovo je jedan, sada da bi se okrenuo u mestu, moram da podignem petu, jednu i drugu, to je dva. Međutim, meni treba ne ritam 1, 2, meni treba 1, tako da kad spustim, peta mi je već otvorena i ja se vrlo brzo okrenem. To je jedan od načina da uđem u jirimi, da zadnjom nogom, znači posle uklizavanja prednje noge, da zadnjom nogom napravim korak i da uradim ovo. Drugi način je da kad mi već uklizava prednja noga, ovo, onda ona upliza dublje i da se okrene oko nje. Znači, gledajte, ako je a, e, sa uplizavanjem prednje noge, onda opet i ovu stranu spusti. Sa podignutom petom, jel tako? Da ako opet spusti sa spuštenom petom, kukovi ne mogu dovoljno da se okrenu ka njemu i onda moram da pustim drugu ruku i da ga bacam samo sa jednom rukom. Ipak i nož je bolje da bacate sa dve ruke, znači treba da podignete petu da biste mogli da okrenete kuku. Znači, jedan od načina je, jedan od načina je ovaj, drugi od načina je ovaj. Jedan i drugi su dobro, pravi. E da, odavde, nemojte kad spuštate ruku da izvlačite ovu nogu, jer se onda udaljavate od njega. Znači, nemojte da uradite ovo. Ovo, pa ovo, vidite kako sam se udaljio, se više ne mogu da ubaciti. Ili nemojte da uradite ovo, pa ovo popesa sudari. Okrenite se u mestu. Pa već je jednog koraka zbog dužine noža i kvarta dolazi u svom ritmu. Stavak je bio malo sa strane, više, a sad ćete probati da napadate jedan drugog sa kraćim ovaj, napadu. Kada je napad kraći, ne možete da stignete prvo ovom rukom. Znači, sad kad je kraći napad, mora prvo ova da stigne. Ali ova ruka a, ne putuje, kako bi rekao, a, ovako. Nemate vi vremena za to. Ruka ide pravo gore, u poziciju šume uči undo, vaše telo tone dole i njegova ruka praktično naiđe na vašu ruku. Tako pa da ako je brz, brži malo, ne? Može brže. Morate u zadnjem momentu da se sklonite. I onda opet dolazite u istu poziciju. Yeah.